عسامة أنا مروة غزواني في دي عزايز ممبر سوشيال ميديا كلوب تونيزيا 2018 احنا اليوم جيناكم ب concept جديد اللي هي ال carte membre باش تخليكم تحضروا معنا في les événements gratuitement ومن بعد عندكم بعد كل اتيلي عندكم certificat gratuite لي اتيلي جايين هما برشا هما كيما ال sponsorisation de page Facebook community management بيرسونال براندينغ اكسيتيرا اكسيتيرا دونك مرحبا بكم بيانفونو باش تجيو معنا في لي زاتولي جايين ما تنساوش الكارت الكارت هي ماهيش غاليه برشا سي جوست 20 دينار وفما سي فو فولي بيان سور تعاونوا الاس ام سي افيك دي دون دونك مرحبا بكم في لي زاتولي بيان سور لي زاتولي نسينا باش نقول لكم اللي هما غراتوي مرحبا بكم Bravo.